todo mundo desculpa, porque meu telefone tava travando um pouquinho. Tô falando de esse aqui. Com unboxing, um monte de coisinha pequena. Agora eu tô abrindo da caixa da Kitchen. Agora eu abrir esse aqui agora. aqui que eu vou abrir. E que eu, que eu vou colocar coisinhas desse aqui. Ou esse aqui. Ou esse aqui. parece que não consegue. Vou abrir esse aqui agora. tô quase acabando agora. Só precisa colocar esses pequenininhos eh, de sal e, e sugar. assim. Agora eu vou deixar esse aqui. E agora né? mais um é da roupinha. uma bolsinha e eu abri, ficou assim. É ah, de acordo com o bando de olho, de, de brincar, então, vamos pegar, dar um clique nesse esse botão, e pelo menos gostou, vai no meu link. não tem link ainda, né? Por favor, pega o like button, e pelo menos gostou que eu tenho uma lugar de fazer quando apertar é eu quando dá mensagem pra mim, eu falei que é mais o, o dia de fazer mais vídeos. Então, tchau!